Uredite si svoj kotiček za počitek. Od četrtka v Lidlu. Postelina iz fine flanele 11,99 evrov. Napenjalna rjuha iz flanele 11,99 evrov. In stenska ali stropna led svetilka 19,99 evrov. Lidl, preprosto več za vas.